Возьми трубку. В МТС и только до конца зимы купи телефон по цене 109 тысяч рублей, и мы пополним твой баланс на 60 тысяч в течение года. МТС – оператор связи.